Сьогодні ми з вами пройдемо режим кепки Enchange. Він входить е, оказатися на ні, на першому я ніколи не окажуть, або на першому Golden Freight. На другому Фазбер Федера, яку я теж буду приходити. Так само, як і Golden Freight. Ні, я Golden Freddy, не що проходити не буду, це я вам зараз говорю, щоб в коментарях хоч мені написало. Чого ти не будеш проходити режим Golden Freddy? Чого ти не будеш проходити режим Golden Freddy? Я, йому... я же сказав відео, бо... Бо в мене нема часу сидіти над компом 2 години, щоб потім його пройти. Е, це потребує дуже великих зусиль. Прийти. Я сидів над компом, коли е, мене був вільний час, я на літніх канікулах, коротше. Сидів, сидів, вроді дня три і прийшов А в мене просто часу нема. І я від комп'ютера не відходив. Коли він проходив. Хіба що там поїсти? Все, то е, або сходити кудись. Не ну, тільки тоді я відходив від компа. А далі я а на слідчий день я прокидаюся і бачу, в мене злеплися очі. Це була для мене велика трагедія. мене ніколи ще не любалося очі в такий непотрібний момент. Все-таки я прийшов і це Голден Ф е-, приходите в Фредди Фазбер Пицца. Is uh, the best pizzeria. Да. Я трохи знаю англійську. В п'ятому класі. І щось типа. Ну, коротше, мені, мені зараз не до того. Ем, я ж маю вам все-таки показати, як пройти її цю ніч. А якщо я вам не покажу, мені будуть в коментарях писати, ну чого ти нам не показав, як пройти все-таки цю ніч. то то все-таки, що в мене питання було, я вам ще тоді сказав, що я Golden Freddy режим проходити не буду. Не буду. І кінець. На цьому крапка. У е, мене просто, коротше, часу нема, щоб пройти і отай. Якщо я не можу. Хоч в мене є 7 підписчиків, я розумію, що треба їм показати, вони ж теж грають в Як, про, як проходить ночь. Бо ну, всі хочуть цих плюшових іграшок якісь я на столі. І я вам вже багато показав, як прийти. Наприклад, як отримати той боні. Оце ми зараз про нього ведемо по двох А таке відчуття ніби в той Фредді активність 20, а не 5. I don't forge it for you. Oh, no. I don't forge it. <laughs> for you. I did for it for you is a surprise. я тобі ніколи не буду дарувати подарунок. Не пуй. годин. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Бонні Кошмар. Ну, тобі ці таблички перебивайте. Я вас з вами бачив вже її повно раз. І ось як завжди, я ось на ночь після проходження знімаю. Ну ладно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Бонні Кошмар.